Ni'n mynd i tŷ gwydr, tŷ Cymru fan hyn, yn Llundain, i ofyn am gael datganoli dylledu yn ôl. Yeah. Datganoli dylledi ar cyfrifoldeb yng Nghymru. Dewch ni weld sef nhw'n gael daith yn ilan mewn. O, helo, siamai. Um, daith yn ilar, si ma, a dewin dwl. Um, I'm, I'm Wws, fi siarad Cymraeg. O, oh, it's, it's uh, daith yn ilar am dewin dwl coming to, uh, this, is, is, is, is to bed at home? appointed. We don't have an appointment. We come from Wales to ask to devolve broadcasting to Wales. Do you think we can speak with somebody? So much. Credu bod e'n tri ar cysylltu dyn nhw. Ahead. O, my dod. oh, right. Well, can you, can you pop the message on then? That's Dyson Ilar, Dewin Dole are asking for broadcasting to be devolved to Wales when it should be. Okay? Yeah. Are you sure yeah. can't come down? Yeah, I'm sure. Yes? Good luck. Datganoli darlledu! Datganoli darlledu! datganoli darlledu, datganoli darlledu, datganoli darlledu, datganoli darlledu, datganoli darlledu.